మొక్కలు పెట్టి আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেল তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে আৰু আৰুনো কি ক'ম চাব ভিডিঅ'টো শেষৰ কাৰণে কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম দুটা ধৰণৰ প্ৰিণ্টিং এটা হৈছে ব্লক প্ৰিণ্ট এটা ফেব্ৰিক পেটি কৰিম আৰু চাদৰৰ যিটো আচল হয় এই আচলৰ ডিজাইনটো মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ চক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই ব্লক প্ৰিণ্টিং কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ টেবুলখন আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এখন বেডশ্বীট পাৰি লৈছোঁ এইখন আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ ওপৰত মই মেইন ফেব্ৰিকটো পাৰিম ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেড বিচনাৰ ওপৰত বা মাটিত থৈ পেলাই নকৰিব এতিয়া মই লৈছোঁ এটুকুৰা স্ক্ৰাব আৰু এখন ফ'ম চিটো ল'ব পৰা যায় এতিয়া কালাৰখিনি মই প্ৰথমতে ফ'ম চিটখনত ঢালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে ফ'ম চিটখন বৰ বেছি ডাঙৰ চাইজত নাকাটিব নহ'লে কালাৰখিনি মিছাকৈ ইয়াত শুকাই পেলাই নষ্ট হৈ যায় ব্লকৰ যিটো চাইজ হয় সেই তাতকৈ অলপমান বেছি ল'লেই হ'ল এইধৰণে চাওক এতিয়া মই প্ৰথমতে এখন বেয়া কাপোৰত ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে যিটো মেইন ফেব্ৰিক হয় সেই মেইন ফেব্ৰিকত মই কৰি চাইছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া ব্লকটো আমি উঠাম ব্লকটো এনেকৈ ছাইড কৰি পেলাই নুঠাব যেতিয়াই ব্লকটো উঠাবলগীয়া হয় ওপৰলৈ ডাইৰেক্ট কৰি পেলাই উঠাব নহ'লে এই ছাইডত লাগি থকা কালাৰখিনি ব্লকৰ ছাইডত যিখিনি কালাৰ লাগি থাকে সেই কালাৰখিনি আপোনাৰ মেইন ফেব্ৰিকত লাগি যাব এইধৰণে চাওক লাহেকৈ থ'ব তাৰপিছতে অলপমান জোৰ দিব আৰু লাহেকৈ ব্লকটো উঠাই দিব এতিয়া বৰ্ডাৰটো আৰু অলপমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ আউটলাইনাৰ এইটো মই য়েল্ল' কালাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাগে দেখিবলৈ আপোনালোকৰ কালাৰটো পাতলা নিচিনা লাগিছে কিন্তু ইমান পাতলা হোৱা নাই এতিয়া মই অন্য এখন ফৰ্ম চিটত লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ আৰু ইয়াতে মই মিক্স কৰিম ক্ৰিমচন কালাৰ এই দুটা কালাৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই এটা গোল ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো চব ব্লকটো গোল শ্বেপৰ হয় ব্লকটো লাহেকৈ বহালোঁ অলপমান জোৰ দিলোঁ আৰু একেবাৰে চিধা ওপৰলৈ কৰি পেলাই মই ব্লকটো উঠাই দিলোঁ চব কি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ আহিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই শেষত আপোনালোকক জনাম যে ইয়াৰ চিক্ৰেট কি ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ আপুনি এটা ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট পাব পাৰে য'ত কোনো আপুনি কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে যে মোৰ কালাৰ বেছি লাগিব ইয়াত বেছি কালাৰ ধৰে ভালকৈ ধৰা নাই কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কমপ্লেইন নোপোৱাকৈ আপুনি এটা ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ পাব পাৰে আজি মই আপোনালোকক চিক্ৰেটটো ক'ম আপোনালোকে চাই থাককচোন এতিয়া মই যিখন চাদৰখনৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব সেই ফ্ৰণ্ট ছাইডত মই এনেকুৱা দুটা ডাঙৰ ডিজাইন দিম এই ডাঙৰ ডিজাইনটোৰ এই চেণ্টাৰ পাৰ্টটোত মই কৰিছোঁ golden yellow' colour sparkling colour হয় এইটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ ক্ৰিমচন কালাৰ আৰু এই ক্ৰিমচন কালাৰৰ সহায়ত মই এই এনেদৰে আউটলাইনটো কৰি দিছোঁ ইয়াত মই অকল আউটলাইনটোহে কৰিম ইয়াৰ কালাৰ ভিতৰতখিনি মই ফিল নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এই ডিজাইনটো জনাবচোন চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ এটা লাইট কালাৰ এইটো হৈছে ফ্লেছ টিন কালাৰ আৰু এইটো কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কাপোৰযোৰৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়ি গৈছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে মন কৰিছেনে বাৰু চাওকচোন আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এইডাল হৈছে দুই নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এইডালৰ সহায়তে মই গোটেই ভিতৰত এটা পেটাৰ্ণ বনাই দিলোঁ এতিয়া এইখন হৈছে চক ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু মেখেলাখনত মই এই ধৰণে ব্লক প্ৰিণ্টিঙেই কৰিছোঁ ইয়াত খালি মই এটা ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপ দিছোঁ গোটেই মেখেলাখনৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটোত আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই চাৰ্কল ডিজাইনটোৱে আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত মই ক্ৰিমচন আৰু হালধীয়া ৰং যিটো আগতে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেই দুটা কালাৰে মিক্স কৰিছোঁ চক চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ এই মেখেলাখনত মই যিখিনি ব্লক প্ৰিণ্ট কৰিছোঁ একেবাৰে সহজ মানে কোনো কালাৰৰ কালাৰ নধৰা ক'ৰবাত কালাৰ লগা নাই এনেকুৱা হোৱা নাই গোটেইখিনিত সমানেই কালাৰ লাগিছে আৰু কোনো এটা ব্লক মই যিমানখিনি কৰিলোঁ বেয়া নাই পোৱা এতিয়া মই তাৰ ছিক্ৰেটটো কৈছোঁ এইখিনিয়ে হৈছে তাৰ চিক্ৰেট এইটো হৈছে তেল আৰু এই অইলখিনিত মই এক ৰাতি ডিপ কৰি থৈ দিছোঁ যিদিনাখন কৰিব আপোনালোকে তাৰ আগদিনাখন এনেধৰণে আপোনালোকে এই ব্লকেইটা তেলত ডুবাই পেলাই থৈ দিব ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইধৰণে মই গোটেই ৰাতি থৈ দিছোঁ আৰু পিছদিনাখন যেতিয়া আপোনালোকে কৰা সময় হ'ব সেই পেইণ্টিংটো কৰাৰ আগত আপোনালোকে যিকোনো এখন কাগজ কাপোৰ বা এনেকুৱা টিচু পেপাৰৰ সহায়ত ভালকৈ টুকি ল'ব কৰাৰ সময়ত কিন্তু তেলখিনি থাকিব নালাগে এয়ে চক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মোৰ কেইটুকুৰামান ব্লগছ এইখিনি মই অনলাইন কিনা আছিলে আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন ছাইটত গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ এনেকুৱা ছেটতো পোৱা যায় আৰু ছিংগল পিচকেও কিনিব পৰা যায় এনিমেলছ ছেপতো কিনিব পৰা যায় বৰ্ডাৰ ডিজাইনো পোৱা যাব আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ টুকুৰা আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ আজি ফেব্ৰিক পেইণ্টিং আৰু ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই মেখেলা চাদৰ ডিজাইনটো যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমানো ভাল লাগিলে বা অকণমানো কিবা এটা শিকিবলৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ